apa sih sing iso ke Mana enak setan iso nyanyi. Ini anak Salah. Iya. Nyerah. Setan apa yang merah? Lucu, lucu, lucu. karo nunggu maghrib. Ayo tebak-tebakan yuk. Ayo. Lucu. Sing aku sini yo. Ya, yo. Apa ngene? Buah-buah apa sih? gede? Melon. Alah. Apa? Buah bapakmu. Kurang ajar gue, Mbahmu itu. Woi. Terus, apa nih? Ban-ban apa sih nganget? rabe apa banar bar melaku pandre pernah ter kondi kok beda beda nih gue batu pan kondi teko ngendi teko kawan lah terus apa nih coba ban ban apa sih gede tapi wes mau Udah, gue kan ban ban apa sih gede ban apa sih gede ban puso puso salam nih apa bandara eh ini kita bapak apa bapak bapak itu kerja apa buah apa sing dipangan kabeh buah pisang buah salah. Dadi apa? Apa nih? Buah apa nih? Ayo cepet. Buah. Ini lambat. Sekolah Jeruk. Salah. Buah durian. Emangnya apa kok buah durian? Biji eh, bisa direbus. Nah, apa meneh? Durian ini bisa dipangan. Ya, apa meneh? Kulitnya kan apa? Ya panganan. <laughs> oh. tiga satu oke hmm. apa panah ya ya enak durian ya terus woi oke okay, gue terus nengi sore enak macan ditunggu macan durian itu pohon ya. ya kan terus ya. bicara hmm. nih cukup durian itu timpa-timpa halap ya perawati timpa-timpa dipangan macan gue apa cepet ngerti ora ora ora gue nggak HP dipoto nah ben bisa dibuku pak segigi aku gantiin aku ya pak ya eh enak cetok Nempel lang tembok telu. Iya. Tak cepat sih di tepi Saloro lah. Salah. Terus piro? Si saloro. Kok jepret jepret jepret siji kok. Eh salah kan enek cicak nempel nek rebo tak jepret siji. Hmm. Jepret sing siji tipe. Sing loro ne kan jepret Astagfirullahaladzim, cak tiba Oh kaget Iya kaget, ya mati yang oh. tiba, ya tidak kosong Masih kebanyakan bapak limo kosong kursi tok mana lo mana ya. eh uh, setan apa sing iso ke? mana enak setan itu ini ini kuntilanak salah iya setan apa yang merah lucu lucu lucu duduk duduk